Нужно скорее бежать. Зачем? Куда? Че так рано-то? Нет, нужно скорее бежать. Мне приснилось, что на море что-то есть. Ой, ну давай, собирайся, нам пошли. Киман, Она чудесно так высоко? Такой крутой спуск. Нет времени разбираться, нужно скорее бежать. Ага, легко сказать. что ты встал? Уже скорее иди. Дим, ты что-то в своем уме? Я не хочу туда идти. Ты посмотри, здесь и здесь. Почему все одинаково? Почему машины здесь и здесь одинаковые? Я туда не пойду. Здесь что-то странное. Нет времени разбираться, нужно скорее идти. Туда. Ну Туда? Перелазить через забор? Я не пойду. Как хочешь, я пошел. Да что ж ты будешь делать? Уже такой смелый-то, а? Ну что, Диман, куда ну, теперь дальше пойдем? Сон мне подсказал, что нужно идти красный указатель и от него 20 шагов, а потом 10. Ну пойдем искать тогда. Нашел! Сереж, вот он, я его нашел! Ну и что теперь дальше делать? Нужно от этого указателя посчитать прямо 20 шагов, а потом туда еще 10. что? Я тебе побегу, бегу. Это вот что? Это вот что? Вот здесь что-то? Да. Давай, давай, можно О! А эти красные. А что это? Мы нашли А что за рот? Наверное, человечки. О, это... Это как Майнкрафт на человечке. Ну, пошли домой.